नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका एम सी शोरगेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में एल्गो क्रैब एक हमारी नई एप्लीकेशन है दोस्तों जो हमने लॉन्च करी है गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको और साथ ही साथ आपको आप ब्राउज़र से भी गूगल क्रोम से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं यानी कि अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों में से किसी से भी ट्रेडिंग करना चाहें या फिर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करना चाहें तो आप एल्गोक्रैप डॉट कॉम पर जा सकते हैं या फिर अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप एल्गोक्रैप की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो के कंटेंट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो लोग पूछते हैं अक्सर एल्गो ट्रेडिंग के बारे में या लोगों को पता नहीं होता एल्गो ट्रेडिंग के बारे में ये सब चीज़ें उन विषयों में हम दोस्तों आज बात करेंगे उन मैटर्स पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या क्या क्वेश्चन होते हैं ट्रेडर्स के एल्गो ट्रेडिंग के बारे में वो क्या क्या जानना चाहते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो दोस्तों लोगों का होता है वो यही होता है कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है एल्गो ट्रेडिंग दोस्तों इसको अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं कोई इसको रोबो ट्रेडिंग कहता है कोई इसको एल्गो ट्रेडिंग कहता है कोई ऑटो ट्रेडिंग कहता है कोई एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग कहता है इन सब चीज़ों के मतलब एक ही निकलते हैं दोस्तों यानी कि अपने आप होने वाली ट्रेडिंग को एल्गो ट्रेडिंग या ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बोलते हैं यानी कि जिसमें अपने आप आपका ट्रेड हो रहा है आपने कुछ फिक्स पैरामीटर कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन कुछ चीज़ें लगाई हैं उनके हिसाब से आपका ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली हो रहा है लेकिन इन सबसे ज़्यादा एवेटेज रखने वाली एक और चीज़ जिस नाम से हम इसको पुकार सकते हैं दोस्तों वो है इमोशन ट्रेडिंग जी हाँ दोस्तों इमोशन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि इस ट्रेडिंग में जिस मतलब क्या है कि जिस ट्रेडिंग में कोई इमोशंस ना हो और जैसे कि आपने कोई pre predefined stop loss या टारगेट सेट कर दिया वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या टारगेट मार्केट में लग जाए बिल्कुल भी वहाँ पर आ, जैसे हम इमोशंस जो होते हैं हमारे जैसे कई बार हम ट्रेडिंग करते हैं कई बार हम कुछ चीज़ बाय या सेल कर लेते हैं और वो हमारे अगेंस्ट चल रही होती है यानी कि प्राइस हमारे अगेंस्ट चल रहा है लेट सपोज आपने एस बी आई का शेयर बाय कर लिया दो सौ रुपये पे और वो अभी आके नीचे डाउन आके एक सौ नब्बे आ गया अब क्या करते हैं हम लोग एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं हम उस उस वक्त हम क्या होते हैं इमोशनल हो जाते हैं पैनिक हो जाते हैं हमें लगता है कि यार ये वन नाइन्टी पे आ गया है अब एटलीस्ट दो सौ पे जहाँ हमने खरीदा वहाँ तो आ जाए कम से कम प्रॉफिट ना मिले तो लॉस भी ना हो ऐसी किसी सिचुएशन पर हम उस निकल जाएंगे लेकिन होता क्या है दोस्तों मार्केट अगर एक ट्रेंड में चल रही है अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है तो वो क्या करते हैं वो नीचे जाती जाती है जाती जाती है और उस एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपका 20 से 30 परसेंट या कभी कभी 40 से 50 परसेंट लॉस हो जाता है इतना लॉस होने के बाद बचता ही नहीं कुछ कि हम अगला ट्रेड कर पाएँ उस पर्टिकुलर सिंबल के अंदर तो वो इमोशंस जो है वो हमारे पे हावी हो जाते हैं और उन इमोशंस के चलते हम अपना 30 से 40 परसेंट कैपिटल का नुकसान कर बैठते हैं एल्गो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इमोशनलेस ट्रेडिंग यानी कि इसमें कोई इमोशंस नहीं है आपने सेट किया कि भाई आधा परसेंट का स्टॉप लॉस या आधा परसेंट का टारगेट लगे और मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाए तो वो चीज़ स्ट्रिक्ट रहेगी आधा परसेंट का स्टॉप लॉस या टारगेट लग के आपका ट्रेड निकल जाएगा इन इन एनी केस मान लो आपका स्टॉप लॉस लगता है तो आधा परसेंट का लॉस हुआ यानी कि अगर लगातार आपका सौ बार स्टॉप uh, लॉस होता है तो आपका पूरा कैपिटल लॉस होगा और ये चीज़ दोस्तों पॉसिबल नहीं है कि इतनी बार लगातार आपका लॉस हो जाए एक्यूरेसी जो निकल के आती है स्ट्रैटेजीज में कोई भी स्ट्रैटेजी आप तीन से छः महीने के ओराइजन में अगर यूज़ करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी 70 परसेंट के आसपास तक निकल जाती है दोस्तों यानी कि 10 ट्रेड में से 60 ट्रेड में प्रॉफिट होगा तीन ट्रेड में लॉस होगा अब इस तरीके से आप अगर एल्गो ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं तो एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है कि स्ट्रिक्ट आपको देखना नहीं है आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा आप अपना जो भी अपना जॉब वर्क जो भी वट आप कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं आराम से आप सुबह आप उसको चला के छोड़ दीजिए और शाम को वो अपने आप आपको रिजल्ट देके आपके सामने बता देगा जो भी आपने सेट किया है तो प्रॉफिट या तो लॉस बिकॉज ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं ऐसा नहीं कि हर रोज़ आपको प्रॉफिट ही मिलेगा या हर रोज़ आपको लॉस ही मिलेगा क्योंकि एक्यूरेसी 70 परसेंट मतलब 10 में से सात दिन तो प्रॉफिट होगा तीन दिन लॉस होगा अब सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों जो लोगों का होता है जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो ये है कि क्या एल्गो ट्रेडिंग पॉसिबल है मेरे ब्रोकर के साथ क्या मेरा ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है तो दोस्तों उस चीज़ के लिए आपको अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाना होगा उनकी वेबसाइट पे जाना होगा वहाँ पर चेक करना होगा कि वो लोग आपको एल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जनरली जो ब्रोकर्स हैं आजकल वो ए प्रोवाइड करते हैं ए के यूज़ करके एल्गो ट्रेडिंग पॉसिबल होती है अब दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि ए क्या होती है ए होती है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसमें क्या होता है कि ब्रोकर हमें एक एक्सेस देता है ब्रोकर हमें एक टोकन प्रोवाइड करता है जिस टोकन का इस्तेमाल करके हम यू हिट करते हैं और यू हिट करने से हमारा ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिक होने लग जाता है उसमें क्या होता है दोस्तों वो 24 फोर आवर्स का एक्सेस देते हैं हमें आज अगर हमने ऑथेंटिकेट किया अपने आप को तो ऑथेंटिकेट करने के बाद वो 24 फोर आवर्स तक यानी कि आज का जो पूरा ट्रेडिंग डे है उस डे तक वो ट्रेडिंग चलता रहेगा अगले दिन फिर हमें आके ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा यही चीज़ हमारे प्लेटफॉर्म में है एल्गो क्रैब में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन का टैब है ऑथेंटिकेशन के टैब पर दोस्तों हमें ऑथेंटिकेट करना होता है अपने आप को डेली हम डेली ऑथेंटिकेट करते हैं तो उसके बाद पूरा दिन हमारा ट्रेडिंग जो है वो दोस्तों ऑटोमेटिकली चलता रहता है तो ये हो गया दोस्तों कि आ, हमारा ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है आपको अपने उनके प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी सारे ब्रोकर्स हमने एल्गो क्रैब में ऐड करें जैसे कि जीरोदा है एलिस ब्लू है और आपका बसन है इंदिरा सिक्योरिटीज़ है ट्रेड स्मार्ट है और जीबू है और सेमको है एंजल ब्रोकिंग है काफ़ी सारे ब्रोकर्स हमने वहाँ पर ऐड करें और इन फ्यूचर हम और और भी ज़्यादा ब्रोकर जो जो ए इंट्रोड्यूस करते जाएंगे उनके साथ हम लोग अपना प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेशन करते हुए चले जाएंगे और आपको सुविधाएं उसकी मिलने लग जाएंगी तीसरा क्वेश्चन दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग ज़्यादा पूछते हैं वो ये है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी कितना कैपिटल चाहिए उसके लिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपके खुद के पास है यानी कि मान लीजिए आप को दस हज़ार रुपये का प्रॉफिट चाहिए एक महीने में तो दस हज़ार रुपये के प्रॉफिट के लिए आपको कितना कैपिटल रखना होगा मार्केट से दोस्तों मैं आपको एक बड़ी एक हार्ड ट्रूथ बताता हूँ मार्केट का मार्केट से आपको 5 परसेंट टू 15 परसेंट इतना ही रिटर्न मिलता है एक महीने में इससे ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो दैट मीन्स रिस्क भी उतना ही बढ़ जाएगा ट्वेंटी परसेंट आप कैपिटल गेन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ट्वेंटी परसेंट लॉस के लिए भी रेडी रहना होगा तो इस तरीके से दोस्तों हमें देखना होता है कि भाई कितना कैपिटल हमें लगा के चलना है अगर आपको दस हज़ार चाहिए तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करें एक एग्जाम्पल दस परसेंट के आसपास अगर आप कैपिटल गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एक लाख का कैपिटल आपको रखना होगा अगर आपको दस हज़ार रुपये की इनकम चाहिए तो दूसरी चीज़ होती है कि कई बार लोग लो ये पूछते हैं कि मार्जिन इतना लग रहा है इसमें कितना रखें एक लाख में तो ये नहीं आएगा तो जितना भी जिस चीज़ का मार्जिन लगता है उससे कम से कम बीस या तीस आपको एक्सेस अमाउंट रखना पड़ता है मान लीजिए आपने पहला ही ट्रेड किया और पहले ट्रेड में नुकसान हो गया तो फिर आप अगली ट्रेड करने लायक नहीं बचेंगे क्योंकि अगली ट्रेड के लिए वो आपको मार्जिन शॉर्ट बता देगा और आपको ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा अगर ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर वो ट्रेड नहीं हो पाएगा तो इस चीज़ के लिए दोस्तों मार्जिन के लिए आपको खुद से डिसाइड करना आपको एक प्लान बनाना होगा कि आपको कितना कितना रिटर्न चाहिए कितना रिटर्न सफिशियंट है आपके लिए उसके हिसाब से आप कैपिटल वहाँ पर रखें कई बार दोस्तों लोग मैं आपको एक बात बताता हूँ कई बार लोग ये बोलते हैं कि आ, मतलब बीस तीस हज़ार पचास हज़ार का कैपिटल लाके बोलते हैं कि हमें हर महीने बीस हज़ार रुपये चाहिए हमें हर महीने तीस हज़ार वो मार्केट नहीं देती है अगर आपके पास इतना कैपिटल है और आप सोच रहे हैं कि इतनी रिटर्न आपको मिल जाएगी तो दोस्तों बिल्कुल नहीं मिलेगी कोई भी प्रोवाइडर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर मैं ही नहीं और और कोई भी प्रोवाइडर आपको इस तरीके की सहूलियत इस तरीके का प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा तो अगर आपके पास पचास हज़ार का कैपिटल है तो आप ये सोचिए कि आपको चार से पाँच हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो सकता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन दोस्तों आप नहीं रख सकते अगर आप रखते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा नुकसान ही होगा अब एक और क्वेश्चन जो हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पूछते हैं लोग वो ये है कि आपके पास छः स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं छः में सबसे बेस्ट कौन सी है तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा देखो वहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज़ हैं कुछ इंट्राडे के लिए हैं कुछ पोजिशनल के लिए हैं कुछ इंट्राडे में अच्छा काम करते हैं कुछ पोजिशनल में अच्छा काम करते हैं अब कौन सी अच्छी है उसके लिए हमने वहाँ पर एक पूरा स्नैरियो क्रिएट किया है वहाँ पर हमने कुछ टैब्स दिए हैं जैसे कि हमने एक टैब दिया है परफॉर्मेंस का और एक टैब दिया हमने हीट मैप का अगर आप हीट मैप के टैब पर जाते हैं और अगर आप सर्च करते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी को तो आपको वहां पर पता लगेगा कि इस स्ट्रैटेजी में इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में कौन से सिंबल ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप चेक करते हैं तो वहां पर आपको पता लगेगा कि उस स्ट्रैटेजी में पर्टिकुलर सिंबल में कितनी एक्यूरेसी आ रही है और अगर आप उसके सिंबल पे क्लिक करते हैं तो वो आपको बता देगा कि इसमें टोटल कितने सिग्नल आए से कितने सिग्नल प्रॉफिट के रहे और कितने सिग्नल में हुआ आपको नुकसान तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाती हैं उससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों लोगों के ना फेवरेट सिंबल्स होते हैं वो उन्हीं में काम करते हैं वो उन्हीं में ट्रेड करते हैं वो उनसे अलग कभी जाते नहीं बहुत कम केसेस होते हैं जब वो उन, उनसे अलग जाते हैं और किसी और सिंबल में ट्रेड करते हैं तो अगर आपका कोई फेवरेट सिंबल हो तो आप जाइए हमारे प्लेटफॉर्म पर आप स्ट्रैटेजीज के हीट मैप में जाइए और देखिए वहाँ पर कि आपका फेवरेट सिंबल कहाँ पर काम कर रहा है कौन सी स्ट्रेटजी में बेस्ट काम कर रहा है अगर आपको लगता है कि भाई पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रैटेजी में बेस्ट काम कर रहा है तो आप उसमें ट्रेड कर लीजिए तो यही था और कई बार लोग तो ये भी पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक मैं चूज़ करूँ कैसे मैं फाइंड करूँ तो दोस्तों इसका आंसर भी यही है कि अगर आपको कोई बेस्ट स्टॉक देखना आपके हिसाब से कोई स्टॉक देखना तो आप हीट मैप में जाइए या फिर परफॉर्मेंस के टैब में जाइए और वहाँ पर जाके अपने सिंबल सर्च कर लीजिए आपको पता लग जाएगा कि आपका पर्टिकुलर फेवरेट जो सिंबल है उसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट काम कर रही है उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और है जो लोग बहुत ज़्यादा पूछ पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या वो अपनी किसी मैथमेटिक कैलकुलेशन या अपने किसी फॉर्मूला के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ वो ट्रेड कर सकते हैं हम आपको फोर या फिर ट्रेडिंग व्यू पे कोड करके दे देंगे आपकी स्ट्रेटजी और आप अपनी स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू या फोर पे और उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं इस फे, इस फैसिलिटी के लिए हम दोस्तों वन टाइम डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं वो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होता है आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है वो हमें मेल मेल करनी होती है C care at M six dot com पर वहाँ पर आप जब अपनी स्ट्रेटजी भेजते हैं तो हम आपको कोटेशन का मेल भेजते हैं उसमें हम बताते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से डेवलप होगी और क्या उसके लिए चार्जेस लगेंगे वो चार्जेस पे करने के बाद हमारा जो एल्गो क्रैब है वहाँ पर एक ब्रिज टूल है जिसमें आप M T four based bridge या फिर ट्रेडिंग व्यू बेस्ड ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे ट्रिपल नाइन पर मंथ के चार्जेस मिल जाते हैं दोस्तों आपको उस पर आप आराम से वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और है लोग ये पूछते हैं कि अगर मान लीजिए आ, कौन सा प्लेटफॉर्म लूँ मैं जिस प्लेटफॉर्म पे चार्टिंग अच्छी आती हो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं चार्टिंग कर सकता हूँ या जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं सिग्नल्स उठा के आपके प्लेटफॉर्म पे भेज सकता हूँ तो दोस्तों कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं चाहे आप यूज़ करते हो मेटा ट्रेडर चाहे आप यूज़ करते हो ट्रेडिंग व्यू चाहे आप करते हो एम ब्रोकर जो भी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है एस टी रिक्वेस्ट यानी कि यू हिट करने की सर्विस को उस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एल्गो ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनको ये नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लगी है वो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी के लोग जो इस बारे में जानकारी नहीं रखते उनको भी पता चल पाए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care happy trading